Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show

دل مانگ رہا ہے تیرے تیرے تیرے تیرے ساتھ دھڑکنے کی کی کی نام نام سے سے جینے مرنے نالو چلی حسین کوئی نہ تارے چن امبر زمین کوئی نہ میں جدو تیرے موڈے اتنے سر رکھا ہے یہ تو سچی سما بھی حسین کوئی جب سے آنکھوں کو منتیں پوری تم سے ہی تو ملے جہاں میرا جہاں ہے وہاں رونکیں ساری تم سے ہی